سڵاوتان لێبێ ئەمن ئەحمەدم لە شەو مارکێت دەڵێ کەنزان کار دەکەم ڕێک لێرە سەیرم سێوە بکەن چەند جوان و پاک تازەیە هیچ دڵگرانێکی ناوێ هەرگیز دانێش تایبەتم بۆ مشتەرەکانم هەڵ نەبژاردو چونکە هەمویان تایبەتن ئێمە لێرە جیهانێکی گەورەی میوەمان هەیە کە بەردەوام میوەی تازەمان هەیە لەلایەن تیمی تایبەتیشەوە چاودێری دەکرێت بۆ پاکخاوێنی و ڕەسەنایەتەکەی. بیرتان نەچێ ئێوە شۆ مارکێتانێ دەتوانن بە دلیڤەری بۆ تەواوی هەولێر داوا بکەن.